Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. To powiedzenie ma fatalne zastosowanie w biznesie. Na przykład mój klient codziennie rano wysyłał pracowników w teren i po południu wracali, mówili, że wszystko w porządku, nazajutrz no tak samo i dzień po dniu. On nie zdawał sobie sprawy z tego, że oni marnują czas, kiepsko wykonują robotę, są źle zorganizowani. On tego nie widział, a w głębi serca cieszył się, że skoro jest robota, no to jakoś to będzie. Zimny prysznic spadł na jego głowę, gdy na koncie zabrakło pieniędzy. Podjął walkę o przetrwanie firmy. Wygrał. Dzisiaj mówi, że sprawy mają się tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Jaką bronią walczy? Samoprzylepne karteczki na ścianie, czyli zarządzanie wizualne. Każda praca, każde zlecenie jest zapisane i widoczne. Cały czas przed oczami. Dokładnie wie kto, co robi, gdzie jest i jakie ma następne zadanie. Spotkania i rozliczenia pracowników są pod tą ścianą. Widoczne, i jasne dla każdego. Inspiracja przyszła z japońskiego systemu tablic Kanban. To proste, tanie i skuteczne narzędzie wyciągania z cienia demonów marnotrawstwa. Zatem, jeżeli nie wiesz, co dzieje się w Twoim zespole, to nie czekaj, od razu rozpisz to wszystko i umieść na ścianie.